Prvně eh, bike sharing stanicový systém, který máme prozatím na 16 stanicích. V aplikaci ten uživatel vidí po tom městě, kde jsou ty různé stojany a kolik je dostupných kol. Třeba dám rezervovat, potvrdit a kolo 20 na vás čeká. je rezervováno. Je toto kolo 20, to jsem já a já dám jenom tady tlačítko odemknout zadám ten svůj PIN a můžu jet. Vidím, jak dlouho jsem jel, kolik kilometrů jsem ujel a kolik zaplatím. A zase kolem té objímky do toho stojanu pozandám, on mi poděkuje, ukáže cenu, čas, kilometry,